Шлюка. šumi? Četiri, ja napolje. Ti si čekaj. Ja na čeki. Burasını Yok işte mesela. Pisali smo se, naročito da smo učesnici lova. Sad idemo na sljedeći korak. ali Meni u kašinu kaže da sve moram da snimim. Hoćemo nešto više kolača. Dobri su. Dobri su. Rekao da se ovako obradovati pačet u lebo s bojom. Ja ću probati da prevodim, a da meni to ne ide. A, uspješno, zajedno ćemo uspješno. Da, nema posto, sve sada. Ali u principu znate priču, bolje nego ja. Kako čaj izvrsta? Kafa. Tako daš pa najko da pije čaj. Baš je prije, baš me grlo boli viázok vele, tudom Kao što je pao sneg, to daje. To je slatko da mm -hmm. Baš, baš onako. O, ma jo, malo fino. Ja ću upravo nego pitam da možemo malo nasjeći onog našeg soja. Mogu. Je, pa što je to celo? Biće dobar kontrast. Konačno. Da i ja nešto prevedim. Czego z engleskog prevodiš? Ne, Hungary. Hungary. Hungary. Uh, uh, welcome to Hungary. Znači, eh, eh, eh, sem jelena, ovaj sve može. balesetvédelemről annyit szeretnék. I ovaj sam dać, naravno ne može. Igen, sokan vagyunk. Hogyha vadra Obeležene su ovaj, a, mesta gde može da se puca i bit će pokazano svakom Ne kezdjük el után keresni, majd a végén, illetve a nap végén Izlače se brojevi ovdje, poslije na prvoga se nalazimo kod benzinske pumpe, izlače se za e, drugi pump. Oni će nas ispratiti do pozicije. Dobro, neki, neke čokete. Eć voda, se še i Momci, kuda ste se vi zaputili? U šumu. Pa ćemo da vidimo. Kako ste tako poređali u gradaciji, je? Ovo kako će najviše da puca, kao... najmanje, a? ne, ne, ne, Merőről hajtás. Grofić, fali nam stolice. Ma, ni ne fali. Ne fali? <laughs> ja imam. Jebem ih. Šta, njima ne ispona? Druže, pa rekli su čeke, brate, ba, taj go rekao. Znam, svaki sluša uvek sve nosi. Samo stolicu nisam. E, mali nije za gajače. Sve reklo, smo broj 19. Ljudi, izlomimo odmah grančice. Okay. Maguk elé lőhetnek ö, jobbra és előre, valamint ide le ebbe a völgybe. You could shoot uh, in front of you, to the right side and to down to the valley. Okay arra vigyázzanak, hogy arra balra felfelé, tehát ahogy én állok, tőlem balra felfelé ne lőjenek, mert ott áll az a kollega, akivel az előbb beszéltünk. Okay. Make sure do not, shoot to the left because there is some hunter over there, so make sure do not shoot to the left. Oké. Okay. Ennyi nem okay. Jó vadászatot kívánunk nekik, jó? Oké, okay. oké, okay. have a good hunt. Thank you very much. Thank napravimo ovdje na vozu. Tako si vepar na nešto. Tako si vepar na nešto. Za ove grube radove nam je. Ovo je mali pak. Poglednji. Šuma je. Muzena je prosjeka. Ne, već nam je tu na prosjeci izašao. Nastavljamo. Nastavljamo aim point. to být půl. sa desne na levu, a sekund, na sekund, deset sekundi posle toga su dve srne prošle tamo kroz ono gusto. kroz ono gusto, bukvalno su samo pretrčali, ali mi još nismo bili spremni. E sad, koliko je dobar, toliko je loš znak, ali vidjet ćemo. Možda će, možda će ih opet natirati na nas. Gusto je, je, puno prikova puno džepova malo se divljač pokrenula, ali bit će to dobro. trees Ja sam ih vidio za pucanje, da sam znao da nema gore nikome, ne možem Kako njega sam? mislim da je ono drugo bilo lani. Da. Zato sam, a, ali muško posljednji se čine sam vidio pincel, pa sam malo i povukao da se promašao. Ja nisam siguran da je muško. Ono ja nisam stisnalic. Ja žao mi što da nisam dobro kako se promašao. Bio sam ubeđen da ćeš i tu zakucati kao kej. Ja, isto, onda krenuo levo i čistina je. Imamo backstop iza i oko da to bezbedno da bude. Ne znam da li sam uspio da je kupio. Crnac, crnac. ali... Da. Bila je ranjena. Bila je ranjena i zato još kako tako polako išla. U, super kurac. Wow, Jackie. Pato, ja se približavam s toj večeri izgleda. Koji je ovo kadar bio, a? <laughs> Ludački na početku mislio da je zec. Ne mi zezate. kad je prolazila vedeš to je nisko. Nekako si se ti raširio, ja sam jedno to snimio. E. Ti se raširio. Ja gledam i rekao, ma zec U, volim akciju, volim akciju. A više volim ovaj da sam ja u akciji, ali je okej. Nije loš nikad si ti. Stigao pogled nas. kiszélesedik. Nem suszkizott semmi lefelé az árokba? Semmi, semmi nem ment. Oh, <clears throat> Kifelé tört valami? Semmi. Semmi, ugye? Egy győzött láttam itt az előtt. Nyomok vannak? Vannak. Проблем. I think Maybe, maybe to go like that. <laughs> oh. Gosh. I want. What you, what you, uh. Oh. it's easier. Okay. Okay, go. Go with what? Okay. Oh. It's like the Alps. <laughs> Luckily it's not a big wild boar. Yes. I... Yeah. Opa! I expected this would happen. sve je snimljeno, tako da se ne vidi. Yeah. <laughs> Now everybody will know hunting. Say, okay, go to Much more easy. The other one. Yeah, we've, we shot a little bit. I posljednji bogom prolazi. Ovo je ludilo kako su terali, znači pogoni su se sudarali za pet strana. Naravno da jelenska zrneta sve što je bilo da je već izašla šume. Sad se nadam možda nekoj divljaju svinji, ali po svemu sudeći tamo su držali kjerovi, tamo su i pucali, tako da mislim da je to već ostreljeno. gospodine, prvi povun je gotov. Čekamo da dođu po nas. Pa idemo na skup opet. Izvaćemo nove brojeve. Pa pogon broj 2. Nadamo se više uspjeha. Prvi pogon je uspješno završen. Imali smo priliku da pucamo na, tri košut, na tri srne. Dve smo ustrelili. onda su psi dotrali koja je bila ranjena ranije, tako da sve u svemu uspješno prvi pogon. Pozicija je bila odlična pucanje. Nećemo komentarisati, ali dobro je. Dve životinje su na dlaci, tako da idemo malu pauzu i spremamo se za sljedeći pogon. Da, idemo na drugi pogon. Vidite kako je vrijeme. Prelepo. Tako da, jako lepo ovo u Mađarskoj velika želja da možemo i ovoj zemlji da lovimo. Tako da još nam poslužilo i vreme. Tako da prelepo. Ovo se radimo. kolač u stvari, a ne hleba, šta sad? da imamo pesek? Ovo je Adidas. Kako se vi osjećate u Mađarskoj? Kao kod svoje kuće. To, to. <clears throat> Šta će nam ostati? Ti nemoj, ti sad si dosta. Ček samo. <laughs> Bato, reci. E, moju sreću neće niko od nekog. <laughs> Morate malo i da želite, nije samo stati da čeku. Sedmicu izvlačim Malo i gledao plan, ja ću 13. Gledali malo plan, a? Jesmo, ima snajka, tri, plan. ima i čeka, ima e, sve. E, Ti si u šumi? Četiri, ja napolje. Ti si čeka? Ja na ček. Johnny, ja i ti na čeki. Oh. Thank you. Pozicija. Ladno bome. Ladno, ladno. Ladno. Jer mi nismo navikli od toga. Jedan broj dva počinje. Drugi broj, druga sreća. Zamrzlo ze sve u meni. Pet do četiri. Ovo daje poklonu to mrak. No, imaš ovo. Imaš pet. vendégeinknek jelentem, hogy a mai terülővadászatnak az eredménye 5 darab ősztarvad, kettő darab vaddisznos vödő, illetve kettő darab róka. Én gratulálok az elejtőknek, köszönöm a fegyelmezett vadászatot, a balesetmentes napot, köszönöm a hajtóknak, ugyansoknak a mai napot.